इस खेलों को ठोक कर डाउन नहीं बनाओ अपन ने जिन जिन को मारा वो सब डाउन ही कोई मर्द नहीं होता और अपन की औकात अपन को चाहने वालों के अलावा और कुछ समझ नहीं सकता